हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहां पर पाइथन का पाइचाम आईडी मैंने ओपन किया है और यहाँ पर टर्टल मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया है सवाल यह है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है पाइथन के अंदर अगर आपसे कहा जाए कि विथ डॉक्यूमेंटेशन एक प्रोग्राम बनाइए ठीक है तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या हुआ डॉक्यूमेंटेशन का मतलब हुआ कि हर स्टेप पर आप बताइए हैश हैश लगा करके आप बताइए कि यहाँ पर क्या काम हुआ जैसे यहाँ पर हमने फंक्शन को डिफाइन किया ठीक है यहां पर ट्रायंगल शेप हमें बनाना है तो यहां पर देखिए आप देखिए यहां पर क्या फॉर्मिंग द विंडो स्क्रीन यहां पे विंडो स्क्रीन बन रही है तो यहाँ पे हर स्टेप पे हमने डॉक्यूमेंटेशन किया इसे डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं चलिए इस प्रोग्राम को एक बार चलाते हैं और चला लेने के बाद इसका थोड़ा आउटपुट भी देख लेते हैं तो फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है पाइथन के अंदर तो जो ये लिखते हैं ना ये हैश लगा करके जो लिखते हैं इसी को हम डॉक्यूमेंटेशन तो अगर आपसे कभी कहा जाए इंटरव्यूज में कहा जाए या कभी टीचर ही पूछ दे कि विथ डॉक्यूमेंटेशन पूरा प्रोग्राम बनाइए तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब और कुछ नहीं यही प्रोग्राम ठीक है ओके तो ये देखिए यहां पर ये प्रोग्राम मैंने चला दिया है इसे ये देख लीजिए काफी मजेदार होता है टर्टल मॉड्यूल अगर आपको आती है तो काफी ज्यादा आपका आ, आ, ये मनोरंजन भी करती है तो फिलहाल तो डॉक्यूमेंटेशन आपको समझ में आया होगा ओके